उन्हाचं लगा वाईज फोडलो होतो हे याने लगे बंग कारवारचा लगा चालू केला लगा कळ बाजूला इकडे मी ठेवलंय का काय लका तुला अकल बिकल हाय का नाही लका आता सगळंच फेकून देतो काढू नका खटके तू डोक्याला ताप देऊ नका सांगतो तू तू बंद करून टाक सगळं बरं आता काय करतो हळूहळू हळूहळू जातो इकडून त्याचं आहे लक्ष पलीकडं त्याला काय मी दिसणार नाही बरोबर त्याला जाऊन धरतो मग दरवाज्याने गेल्यावर काय होईल ती बघून ती जाईल उडून फिकडून जातो अरे सर मग हा गाड्या चिमणा जाईल उडून फलटण पंढरपूर रोड त्या जमीन गेली माझ्या रोडमध्ये लय पैसे मिळणार हो भरपूर हे काय बुलट बिलट घेतली गोगल बिगल घेतलाय टाकाटकमध्ये गमजा घेतला म्हणलं लग्नाचा बघावा आता जुळलं तर जुळलं सांगावं म्हटलं मित्रांना म्हणून आलो तू चौकात होईल म्हटलं माहिती ऊसाचे खुरपान लय लोडला आली बाय आल तू नेला गावात काय बा यांचं लवकर उरकतच नाही कधी उरकते कोण आज बी खुरपायचं होतं का नाही कोण टू नाही तर बघू नाही तर मी वस्तू चार पाच साऱ्या काढतो खुरपून लखा उरक लवकर ताटून गेलो आम्ही खाली आर बाबा तुला तिथं वर खाया लावलं नाही ताटली खाली घ्या आधी मागं बघू नको ताटली खाली घे बाबा आर मागं बघण्यात वेळ गेला आम्ही ताटून गेलो लगा ह्यांनी खाल्लं बोंबालं तिथं नेम खाली घे लवकर गोड्यांच्या शर्यती लागल्या की पार पुढं जातो अरे मग ये की इकडे हेतनं बी दिसतंय की पार स्टार्टिंगपासून बघतो लागला उड्या हाणायला हो एखाद्या दिवशी टी व्ही खाली घेणार आहे गाड्या आवड खेळ झाला ह्याला किती वेळा सांगितलं तर पुढं जाऊन उड्या हाणतो काय त्याला घोडा आवडतात कुणा टोक अरे मग ये इकडे आला का तुम्ही दोघं तू तुम्ही ए लका तुम्ही दोघं लयच चाबरायला काढणू धुमासल्या कळलं कर हा लयच झिंबट लावतायला का लका घरात कोण आहे का नाही खटके टपरीव गेला का काय ए खटके ए बारक्या इकडे बघ की मुका दे की जायला लय उशीर झालाय दे चला बाबांनो लका तुझ्यात साखर टाकली काय र माझं लय आहे का सर माग ए बारक्या सर माग लका सर मला बघू दे आईच्या गावात लगा दोघा जात असलंच आहे आला का की सकाळच्या पारी भाकरी खायला रात्री कुणी भांडणं केली हां खटकेन दोघं भांडताय वेळ रे विषया हां त्याची माफी माग खटक्याची जा कर मग माफी माग हां या आता या संध्याकाळी अरे ब्रश कशाला हलावतोय तू अरे मी करतो बरोबर ला का तू ब्रश एका जागेवर धर फक्त अल्ला का मी करतो तुम्ही फक्त बघा बरं का मी टोम्याला कसं मारतो या त्याला रोज मारतो मी कुठल्या बी कारणाने सहज गणतं ती किरकोळ कारणाने आणतो त्याला मी बघा तुम्ही अरे अरे गोमाशी कानात गेली तुझ्या बरं झालं अरे जवळ आहे की फोटो काढतात अरे सर मागाला का जवळ अंगाव कुठं बसतोय का बोच्यात येते सगळा हे बारक्या इकडे बघ मी कसं करतो शॉप हा बघ असं करायचं तुला येते का बघू हा तुझ्या पाया ठेवला मी हा कर तू परत दाखव का एक बार